弟兄姐妹好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百四十讲，你。 是神对你说的，但是这句“你很棒”，神要提醒你什么呢？鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞也是炼人。鼎为炼银，炉为炼金，人的称赞。 试炼人。那过去我们新加坡的华人年纪比较大的，可以大概都知道那时候的一些教育啦的呃方式，通常都是批评啦、责备啦、管教啦、甚职是鞭打啊那但是随着年代， 啊，所谓的进步啊，教育的这个政策啊，人权、民主各方面的这个意识强化了。那今天你呃，不可以再用所谓的批评啦、管教啦、鞭打。哎呀，这不行了。好，现在换过来的，那就是你需要讲鼓励的话、安慰的话。 赞美的话，奖赏的话，啊，前者呢就把它当成是哇是消极、是负面的，没有造就人；后者呢就把它当成是积极的、是正面的，是可以造就的。那按我个人的一些的看法来说呢，过去的年代我都经历过了。 今天我还是继续经历现今的这个年代，所以两者的这个教育方针呢，啊意识形态大概我也都经历过了，我都认为啊是前者后者来说呢，其实它都是有意义的，不过是在什么的人身上，在什么情况，或者是在什么的阶段里面，你要怎么样去用它？ 很重要的是，你要有一个平衡点在当中。那今天我们这个经文里面讲的这个鼎为炼银，炉为炼金，我想在很多人来说呢，大概也不会陌生，因为这个鼎啊，还有炉，都是作为一个炼银啊、炼金。 因为当中有这个大火，金和银放在里面呢，哦，然后在当中呢就大火一烧，啊，那就是把当中的这些不纯洁的，啊，杂质的，啊，全部把它拿出来，所以出来的银跟金，啊，就非常的这个纯洁。所以呢，啊，我们今天的金啊，银啊，其实都有不同的等级。 那就是说，它的这个纯洁度是多少？所以以此来作为鼎，还有这个炉作为炼金银呢，来去形容说明说，我们这个基督徒的生命也需要经过类似这个鼎跟炉这样的哦。 来去把它，啊，来去磨练出来，让他的生命是丰盛的，啊，当然从这样的一个说法来看呢，我们基督教其实常常都会有这个强调，很多时候我们都会在当中强调苦难啊、困难、问题、磨练、思念。其实对我们。 有益，因为它就像是一个变相的祝福，在当中是要造就我们的生命，要去帮助我们看到我们生命什么地方做的不足啊、缺乏，然后经过这些苦难呢，啊，这些磨练呢，然后在当中呢，我们有许多的呃看到、体验，然后我们的生命。 就是可以更茁壮成长了，所以这个经文呢，是帮助着我们。抱歉哦，喉咙有点不舒服。 <coughs> 啊，这个经文呢，就是帮助着我们看到我们生命的一个成熟度。但他在当中呢，也提到，其实呢，啊，另外一种。 能够思念着我们，看我们的生命，其实呢，包括人的成长，啊，这个对我们来说呢，那其实真的是有点出乎意料，好，因为我们都认为啊，我们称赞啊，都是对人的肯定、鼓励、帮助别人，能够呃更被呃建立起来的。但是圣经既然告诉我们，人的称赞。 也是恋人啊，这个是很特别的啊。为什么呢？因为今天我们发觉到，我们假如是在教会里面哦，你还是用责备啦、管教啦、批评啦啊这样的一个说法，很多信徒都不能接受的啊啊。今天好啊，很好多的信徒都呃在教会希望是什么？ 是我们信徒在教会，我们要负责传道啦、领袖这些，我必须要疼爱有加啦，啊，讲不得、骂不得，啊，都都都不可以再用这种的方式了。所谓的，呃，消极负面的，一定你需要用一个比较正面、积极的啊，来去呃鼓励啦、安慰啦、帮助啦、扶持。 慢慢慢慢的，这个很有耐心、很有爱心的开导啊，特别在当中呢，哎，你真的是要有说话的技巧啊，常常真的是懂得怎么样去讲一些呃称赞的话啊，给你奖赏的话啊，使到别人被建立起来的，所以啊，很需要是什么？就是圣经所说的人的成长。 其实有些时候，人的称赞也真的是会思念着我们。我们很多时候，有些人他是一个呃，属灵生命是相当不错的，施蹦也是很好的啊，做人也比较低调的。但是有些时候，你会发觉到人的称赞呢啊，一点点是真的是鼓励啊，帮助啊。但是假如是称赞过头过多的话。 啊，常常处在一种情况，就是要称赞、称赞、称赞，到个地步呢？称赞也变成思念了。有些时候，哎，到了一个地步，已经习惯了，没有人称赞你，哇，你很不好受；没有人称赞你，你觉得很不爽。所以你每一次啊做些什么，你都希望人家称赞。所以人家没有称赞你，哇，你心中就啊耿耿于怀了。那这就是人的称赞。 失念人，因为基本上人的这个骄傲，哦，说实在的，我们处处呢都是要听到一些人称赞我，称赞他。但是圣经既然会告诉我们说，人的称赞也是念人，所以今天如果是别人称赞你，你的感觉是什么？头大大，轻飘飘吗？如果别人不称赞你， 你就跟他过意不去，你就心中很不爽，是吗？啊，这就是人的称赞也是念人，所以这是神对我们说的话，我们真的是要谨慎小心。我们一起祷告，天父上帝，祈求主你帮助着我们。很多时候，我们认为称赞称赞是一种肯定，是一种鼓励。 说实在的，那只要是呃少许的称赞，对我们来说，真的是一种鼓励和肯定。是很多时候我们在当中过分的称赞，或者习以为常的呃称赞，那真的是使到我们在当中呢被称赞的人，我们很多时候真的会有骄傲；或者我们没有被称赞，我们也觉得很难过。 正如圣经所说的，人的称赞也会失恋的，所以这真是我们必须要好好的认真，虽然便去小心，免得我们给魔鬼留下底惑。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。你的参与，我的动力。 欢迎转发，请支持，为马太牧场来祷告，并且呢，请你也也在这个 YouTube 啊 YouTube 那边写几个字来彼此鼓励吧。再见，上帝祝福你。